Здравствуйте, я Федосеев Роберт Юрьевич. Сегодня 25 апреля 2012 года. Я вам расскажу о применении дешграммной многомерной системы координат Федосеева в области языкознания. Изложение идей – в этом ролике относится к дешграммной письменности, концепция которой была предложена мной, и мы полагаем, что современные и будущие учебники, а также научные и популярные тексты и другие материалы будут проектироваться с применением дешграммной письменности на основе концепции МСКФ эм многомерной системы координат Федосеева, а также – с использованием полезных инструментов, например, программных продуктов, разрабатываемых Павлом Кабакиным. Например, вот редактор Дэшграм, здесь адрес я привожу, разработан Павлом Кабакиным, мы его сейчас применим. Дальше компьютерный конструктор дашграммных компьютеров разрабатывается Павлом Кабакиным. Вы можете тоже о нем почитать, здесь пос посмотреть ролик. и другими инструментами можете воспользоваться, о которых у нас узнаете. Применим МСКФ для предметной области, состоящей из трех одинаковых переменных, каждая из которых может принимать одно из трех словесных значений на русском языке. «Я вас люблю». Три слова – это три значения переменные. И возьмем таких переменных одинаковых три – Построим дешграмму с помощью редактора дешграмм Павла Кабакина. У нас получилась трехзначная трехмерная дешграмма, на экранах которой выписаны все комбинации значений этих трех переменных. Всего 27 комбинаций, то есть на экранах выписаны все 27 предложений, которые можно составить из этих трех слов. «Я вас люблю». Прочитаем эти предложения. Вот эта дашграмма перед вами. Вот красная переменная. Это слова, которые в конце предложения будут поставлены. А вот оранжевая переменная, трехзначные тоже, я вас люблю. Тоже, а это, эти слова будут поставлены в середине предложения. И, наконец, третья переменная, я вас люблю, да, с тремя значениями, я вас люблю она будет поставлена в начале. Вот в этой таблице в начале. Вот, например, если возьмем три начальных значений этих трех переменных, получится «я», «я», «я». Это, знаете, когда человек хочет признаться в любви, он заикается, говорит «я», «я», «я». То есть может предложение в разговорной речи состоять из этих трех слов. Дальше – Дальше он может сказать так, я, я вас, э, а дальше он стесняется или боится, или не может выговорить. Дальше он говорит, я, я люблю, то есть вполне разумное предложение. Дальше он может сказать так, я вас, я, а дальше не уговаривает. Потом он может сказать, я вас, вас, или в другом, в другом контексте можно сказать э, на вопрос, кого вы любите, я, вас, вас. Вот. Дальше он может сказать так, я вас люблю. Ну, то есть наиболее распространенный такой штамп. Я вас люблю. Дальше он может сказать, я люблю, я, дальше, я люблю вас может сказать вот так, переставив некоторые слова. Я люблю, люблю, я люблю, люблю. Тоже годится такое предложение в русском языке. Дальше он сказать может так. Вас, я, я, или вас, я, вас. Вас, я, вас. Ну, имеет в виду люблю, да? Вас я люблю. Вот еще одно предложение тоже – «Вас я люблю» или «Вас я люблю» или «Вас я люблю». То есть ударение можно «Вас я люблю». Видите, даже ударение можно в одном и том же предложении менять, а порядок слов можно легко менять. «Вас, вас, я», «Вас, вас, вас». Он, она не верит, а он ей говорит «Вас, вас, вас». Ну, имеется в виду «Вас люблю», да? «Вас, вас люблю». Дальше. Вас люблю я. Вас люблю, вас. Вас люблю, люблю. Дальше. Люблю я, я. Люблю я вас. Люблю я, люблю. Люблю вас, я. Люблю вас, вас. Люблю вас, люблю, люблю Люблю я, люблю, люблю вас. И, наконец, люблю, люблю, люблю. Можешь повторять вот так вот. И все это предложение, по крайней мере, в разговорной речи годятся. Тут некоторые, по-моему, совпадают, я не заметил, но, в принципе, э, ничего страшного. Вот так вот, э, значит, можно переставлять в русском языке, и все равно вас поймут – Дальше. Прочитали мы эти предложения. Оказывается, что на русском языке все эти предложения имеют смысл. То есть для русского языка в данном случае порядок слов в предложении может изменяться, и при этом оттенки смысла будут изменяться, хотя все эти комбинации, хотя бы в разговорной речи, приемлемы, приемлемы. Я не полиглот, но знаю, что в некоторых языках, английском, немецком, изменение порядка слов подобных предложений не предусмотрено. Рекомендован только один порядок слов – Например, в английском языке на первое место в утвердительном предложении надо поставить «подлежащее». Надеемся, что специалисты, языковеды, лингвисты, этимологи и другие воспользуются предлагаемой нами дешграммной письменностью и нашими инструментами для автоматизации технологических э, некоторых процессов при создании учебных пособий. Ну, мы привели очень простой пример, а можно более сложные примеры, более сложные дешграммы строить. Ну вот, э, можно построить э, даже вот такой вот дешкомпьютер с перекрытыми экранами. И здесь формировать предложение, э, выставляя определенные слова ставим на первое место. Например, мы знаем, что на первом месте у нас желтые переменные, да? Э, скажем, «я» поставим на первое место, на желтой переменной. На, на среднем месте у нас на втором месте оранжевые переменные в данном случае. Но ну, поставим «вас». «Я вас». Дальше «люблю». Вот уже поставлено, да? Если, предположим, «я вас вас» – это тоже возможное предложение, но в другом случае, в другом контексте. А вот, например, «я вас люблю». Вот мы поставили э, на первое место слово «я», на второе «вас» и на, на третье «люблю». Ну, могли бы наоборот. «Люблю я вас», предположим. Вот давайте поставим «люблю я вас». «Люблю я вас». Или да, не так. Я-то у нас посередине, а вас у нас вот здесь. Люблю я вас. Вот здесь вот должно быть написано «люблю я вас». Оно так там и написано здесь. Сейчас мы посмотрим, проверим. «Люблю я вас». Да, действительно, так оно и написано в дэшграмме. То есть вот эту запись нужно перенести вот сюда. Ну, в общем, вы все понимаете, что можно дэшграммную письменность применять и дэшграммы строить, с помощью редактора дешграмм Павла Кабакина и конструировать вот такие вот дешкомпьютеры, где можно вот выбирать, так сказать, нужную комбинацию слов в предложении. Это любой учитель русского языка или иностранного языка, другого языка поймет, наверное, уже у вас зашевелились мысли, как это все применить. Ну и флаг вам в руки и на здоровье, и мы будем рады, если вы примените наши инструменты – и наш принцип дежграммной письменности. Мы приглашаем всех заинтересованных граждан, детей, школьников, родителей, учителей, преподавателей университетов на наши ежедневные вебинары по дешифраторной технологии, по дешкомпьютерам и дешграммной письменности для записи мыслей, а не звуков. Запись на вебинары по почте шкулдт собака Отзывы, вот тут я привожу отзывы, можете почитать адрес Дополнительно посмотрите, здесь я привожу ряд ссылок на источники, в которых вы сможете э, кое-что узнать интересное. Вот. Тут э, некоторые очень интересные вещи. Спасибо за внимание. Я Федосеев Роберт Юрьевич автор сотен запатентованных и используемых в разных странах изобретений, вошедших в учебники. <clears throat> Я изобрел многомерную систему координат Федосеева МСКФ. На ее основе я изобрел дешграммные компьютеры, дешграммную письменность и различные другие устройства и способы применения многомерной системы координат Федосеева в различных отраслях науки, техники, производства –